යන්තම් බබා හරිද යන්තම් මම එක වැඩන්නේ අප්පා ඇයි ඇයි කියන්න මගේ මූඩ් එකත් එක්ක අප්සෙට් වෙනවා බබා මේ මතක් කරනකොට අප්පා එච්චර ඕනේ එක්ක වැඩන්නේ මට මට දුක හිතෙනවා බබා ඒක මතක් කරනකොට අනේ ඌව හිතන්න එපා ඒ ඕම ඕමනවද බලන්න නලින් මිනිස්සුන්ට තියෙන ප්‍රශ්න බැලුවම අපේ ප්‍රශ්න මොනවාද කියලා හිතනවා. ඒ වුණා ප්‍රශ්නද මේවනේ ප්‍රශ්න බබා මට මට මතක් වෙදිත් මගේ mood feeling sad. අයියෝ අවුල් වෙන්න එපා අවුල් වෙන්න එපා. ඔයා දන්නේ නැනේ මට මොකක්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ කියලා නිකන් ඔයාම කතා කරන්න බබා. ඒක තමයි කියන්නේ. ඔයා හිත හිතින් නැතුව හිතේ තියාගෙන නැතුව කියන්න. කියන්න. මේ සඳුමක් දෙන්නම් හොඳ මෙයාලෝ කියන්නේ ඒකටනේ. බෑ ඔයාට මේක විසඳන්න බෑ බබා. මට බෑ නෑ. ඔයා ඔන්න මං ගැන හිතාගෙන විදියට ඉතින් ඔන්න බලන්න. ප්‍රශ්නේ මේකයි. හරිද? මොකද්ද කියන්න? අපේ වයිෆ්. ආ වයිෆ් ඔව්. මාත් එක්ක තරහ වෙලා. ඕක ඉතින් අමුතු දෙයක් ඈ. හැමදාම බැලුවොත්. කියලා ඉවර නෑ නංගි. ආ ආ. හරිද? පිගාන බෙදන්න කලින් කණ්ඩලයක් තියෙන්න එපා තාම බෙදුවේ නෑ. <laughs> මාත් එක්ක තරහ වෙලා මාසයක් කතා කරන්නේ නෑ කිව්වනේ. මාසයක්? ඔව්. ඔය කිව්වට ඔය කිව්වට අර බත් මුට්ටිය දෙන කම් විතරයි මාසයක් කතා කරන්නේ නැහැ කිව්වනේ මාසයක් කතා කරන්නේ නැහැ කිව්වා ඔව් ඕකට දැන් ඔය වැළපෙන්නේ. වැළපෙන්නේ එක නෙමෙයි බබා. එහෙනම් මොකද්ද? මාසෙ අදින් ඉවර වෙනවා. ආ? අදින් මාසෙ ඉවරයි. Oh, I don't know.